欢迎你看太小学生》。今天呢，我把有两期技巧的动作我给你连起来啊，连起来，让你建立一些多一些思维，让你回家可以练得体能更好。你看啊，直勾摆，但有的时候会发生的一件事儿就是你打后手直拳的时候，它离你太近了。比如说你打沙袋的时候，你打沙袋的时候，实际离它特别近，就是比如说看沙袋，我打完了，我打直拳的时候，我手伸到这里，它就直了，或者说我打这个人控。 差不多，但直勾摆，这个时候你要打直拳、摆到这样，所以这个时候你以先打直不打摆。那我想打直拳，然后有一个长的距离，我怎么办呢？我只能直勾摆，然后撤步，同时打摆拳，同时撤步，撤步，然后嘣嘣嘣，明白？它是一个步法的练习，就是打摆拳同时撤步，慢动作做一下，来，直勾摆撤步，嘣嘣嘣，好吧？再来一遍，来个快的啊！所以要观察有一个撤步。 听见边，来一遍。你看这个节奏，叭叭叭叭叭叭。它永远不是六下，因为打到第三下的时候，可能会出现的情况就是对方他干扰你，比如说我打三下他干扰我，随便嘣，可能我踢一腿朝，可能他就会 KO，或者说他继续过来跟我打。但中间有突发情况，练习的时候你要把它，就说断出来，要有节奏，像唱歌一样要有节拍。 再来一遍，打再快慢都有一个节奏，叭叭叭叭叭叭。然后呢，希望你可以学会，学会这个方法。然后呢，在沙袋上呢，你要做到打沙袋的时候，因为网友提出问题就是这一期，他提出问题了，就是他们其实网友没有提出问题啊，就这期是他们，我们这期是我们提前做好的，我知道你会有这个问题啊，可以不可以？可以这样。 我也是，然后就 <laughs> 我其实你会问这个问题，就是打沙袋的时候会出现一个，的沙袋身体他的沙袋，然后呢就是距离太近怎么办？所以你要撤，通过一个给一个出口就是把一个勾撤，好吧？感谢你收看这期，关注一下我们的微信公众号，还有我们的微博，谢谢。